我的朋友思思最近一周每天都会出现左边眼睛的疼痛，伴有大量的流泪。然而做了一系列的眼科相关的检查都没有发现什么问题，这是为什么呢？原来思思患的是一种叫做丛集性头痛的疾病，这种疾病会专门累积一侧的眼睛及眼睛周围，经常伴有流眼泪和流鼻涕，而且疼痛的性状啊非常的剧烈，会严重影响生活。 所以，如果遇到类似的症状的话，一定要尽早就诊，才能得到专业的诊断和治疗哦。我的朋友思思自从诊断了丛集性头痛之后，每天都慌得不得了，不知道该怎么办。那么，得了这种疾病该怎么办呢？首先，如果怀疑自己得了丛集性头痛，一定要到专科医生那里进行一个诊断，判断是否属于这样一个类型。 其次，最好能够进行头部的核磁共振的检查，排除其他原因引起的头痛。最后呢，针对这样一个类型的头痛的话，有一种非常特殊的治疗，叫做高流量给氧。而这种治疗一般在家里很难完成，所以说，如果出现这样的症状，记得及时就医哦。